Energy. Para llegar a Machu Picchu hay tres caminos. La primera opción, que fue la que nosotros tomamos, es un bus desde Cusco hasta la hidroeléctrica. Son aproximadamente 7 horas por vías bastante estrechas. Esta es la ruta recomendable si el objetivo es ahorrar dinero, ya que es la opción más económica y también si disponen de tiempo. Al llegar a Hidroeléctrica se empieza una caminata por la vía del tren que toma aproximadamente 3 horas hasta Aguascalientes. Es una ruta bastante agotadora, así que reserven un hostal en Aguascalientes, pasan la noche allí y así al siguiente día suben a Machu Picchu. Hace calor, hay que traer repelente. Por favor, traigan sudaderas y ropa de gimnasio. Vamos, Mari. Creo que lo más interesante de todo es que todos seguimos a todos, pero nadie sabe para dónde va. ¿Nos subimos por donde no era? Creo que no, porque la vías viene por allá. Ok. Hay como 200 personas perdidas en esa pendiente, para que lo sepan. Entonces, con razón, no habíamos visto a nadie. Es para el otro lado, chicas. Esto pasa cuando tomas la vía que no es y no preguntas, solo sigues a los demás. I can imagine how the fog is. The Inca Trail. <laughs> El camino es de la hidroeléctrica Aguas Calientes Dicen que es de los más fáciles. Es recto. Si se van subiendo una montaña, van mal. Van mal, como nosotros. Como nosotros. Y vamos mal. Y vamos mal. Me atrevería a decir que nunca se enteró que el tren le pitaba a ella. La segunda opción es tomar un bus desde Cusco hasta Ollantaytambo y de allí tomar el tren hasta Aguascalientes. Y como tercera opción el Camino del Inca, que consiste en cuatro días de caminata a través de las montañas. Requiere mucho estado físico, resistencia, estar dispuesto a acampar y lo más importante, el costo señores, está lloviznando. Eh, por favor, recuerden siempre traer su impermeable, lo que les quede más fácil. Sí, me veo un poco chistosa, pero voy súper bien protegida, entonces no pasa nada. La linterna, que uno no sabe para qué es, es porque hay unos túneles, ahorita se los muestro. Son corticos, pero no se ve absolutamente nada y corres el riesgo de tropezarte. Ya se supone que estamos más o menos a unos dos kilómetros, le pongo yo aguas calientes. El cambio de clima sí es bien diferente. Y está calentando, está haciendo calor, pero pues está lloviznando, entonces se vuelve todo un poco más húmedo. Al fondo, yo creería que eso es Aguascalientes. y una porción adicional de papas fritas reales, porque las que comimos en Cusco son de mentira y es lo más económico que se encuentra acá porque es una ciudad muy costosa. Con mayonesa que tiene limón, está deliciosa. Y esta salsa que está picante, buenísima. O sea, para los que no les gusta tan picante, sino suave. ...5 y 30 de la mañana... Luego de tomar nuestro desayuno incluido en el hostal, estamos listas para subir a Machu Picchu. Como verán, siempre hay opciones dependiendo del viajero y aquí no es la excepción. Para subir pueden tomar un bus, los cuales empiezan a ascender desde las 6 de la mañana y es preferible estar desde muy temprano ya que la fila es bastante larga. Nuestra opción, gratuita, Será caminando y nos tomará aproximadamente dos horas desde Calientes. Estamos en como la mitad del camino. No hemos llegado no, donde se hace la fila para entrar a Machu Picchu. Este, y estamos vueltas nada. con muchas escaleras. Es que llegamos a, la entrada de Machu Picchu. Nosotras nos vinimos caminando, son... Casi no llegamos. 1350 metros de escaleras. De escaleras, porque no nos vinimos por la ruta de los buses, porque varios amigos no nos lo recomendaron. Obviamente es mucho más pesado. Pero es más eh, rápido. Sí. Hay que, hacer, hay que subir a Monserrate, por favor, <laughs> señores. Eh, creo que eso es lo que nos salvó Patria, porque en Bogotá se siente más la altura, acá no. Entonces aquí tenemos más oxígeno, pero el ejercicio que se hace allá es un muy buen entrenamiento. Si usted se puso hace dos años el reto de durar por lo menos un año en el gimnasio y lo cumplió, esta es la prueba. Esta es la prueba, no vengan con bronquitis ni con gripa, ni recién saliendo de eso. Ni saliendo de eso, porque siento el bronquio tapado acá, pero bueno, el año de gimnasio creo que ayuda bastante. Hagan agua de coca, buenísimo eso. Y entrenen, entrenen antes de venir porque es heavy, heavy, Vamos empezando hasta Esta es una parte del camino ya hacia montaña. Ya entramos a Machu Picchu. Un pequeño tramo de escaleras, nada compa Ay, que ya caminamos, perdón. Y pues por ahora se ve más bien relajadito. Obviamente solamente el inicio. Estamos en no sé qué parte del camino, si vamos empezando la mitad o si ya vamos llegando. Lo cierto es que el calentamiento a pie, subiendo desde el pueblo, cuando uno ve esto dice, no era nada. <laughs> Así que todo lo que nos quejamos abajo es para esto. Las escaleras hacia el cielo. Bueno, Julie. estamos viendo Machu Picchu. Todavía no hemos llegado a la montaña, no <laughs> hemos coronado, pero la vista es impresionante. Abajo se ve el río y se ve la entrada al pueblo cuando uno viene a pie, lo que grabamos ayer. Esto es una cosa impresionante. decirnos que estamos a 15 minutos de la cima. Entonces vamos a darle con todos estos 15 minutos de tramo. Llegas acá y ves esa escalera tan empinada que parece que el camino estuviera cerrado, pero no es verdad. ¿Cierto, Erika? Erika. Toca subir en cuatro. Es la única manera de subir Así que vamos a Ah, bueno. Nueve minutos. Nueve minutos más largos de nuestra historia. ¿Por qué estás esperando para tomar energías y subir el último tramo? No, yo no me animé ahí, ya no. ¿Ya no te animaste? Vamos, sí. Muy alto, muy alto y mucho precipicio por el costado. Ah. ¿Te tienes miedo a las alturas y ya subiste todo esto? Sí, me quiero matar. No, vamos. Subió mi amiga ahora y voy esperar a que baje. No me parece, mira, y se acaba de despejar. Sí, yo sé, me da pila de pena, pero te juro que intenté y llegué a la punta y tuve que bajar porque no pude más de miedo. Ay, bueno, nos vemos, chao. Chao. Como dicen por ahí, para llegar al cielo hay que sufrir un poquito. Solo un poquito. Hola. It's worth it. Yo debo decir que el propósito del año antepasado de durar un año mínimo en el gimnasio valió toda la pena del mundo. Y por eso hoy estoy aquí en la montaña de Machu Picchu. Eh, Acabo de despejar, estamos viendo la ciudad de Machu Picchu desde la montaña de Machu Picchu. Llevamos una hora esperando que se despeje. Y dijeron los argentinos, se despejó y nosotros aquí comiendo manzanas. Recuerden, para ingresar a Machu Picchu deben hacer su reservación con tiempo, tener claro que quieren visitar montaña, Huayna Picchu o solo la ciudad de Machu Picchu, ya que todos tienen diferentes costos, y comprar sus tiquetes ya sea online o en Cusco, todo dependiendo de la temporada. historias de que se abre este, este portal o esta puerta de piedra que hay aquí. Cuentos del mismo demonio. Adiós, adiós, les deseamos un feliz viaje. Adiós.